शॉट हाँ जी हु सिंह करण करण हाँ जी मैडम मैडम मैं आप ही को देख रहा हूँ इस तरफ देख रहा हूँ आप मैं आपकी मैं आपकी मदद करता हूँ ये आप सीटी मेरे लिए बजा रही थी आरुषि के लिए दोनों के लिए आरुषि के लिए आरुषि के लिए very good So Arushi, uh, other than that, uh, how does it feel? Uh, you know, uh, is this your first time in America? Yeah, this is my first time in And America. this is your first time in New Jersey, I'm assuming. Yes, of course. Have you gone to the city yet, or have you just come here and uh, you? Yeah, I have gone to the city. Oh, yeah? I, I today actually I, I went to uh, see the Statue of Liberty. You saw the Statue of Yeah, Liberty. it's wonderful. I loved it. How cool, यार मैं इतनी बार अमेरिका आ चुका हूँ and I never had the opportunity to go to uh, the island and see uh, uh, you know Statue of Liberty myself. But really, यार, how did you find time? What time did you wake up to? Six o'clock I woke up कभी चार मीनार देखा Hi Karan, how are you? How's it going? ये चार मीनार देखा नहीं देखा? Going good. How's Gateway of India? How's life? पता ये मुझे अच्छा ही लगता है जितने भी हिंदुस्तानी है ना इंडियन आर्किटेक्चर और हिस्ट्री नहीं देखते और बाहर आके यहाँ पे जाके टिकट नहीं तो देखते हाँ। मुंबई से हूँ मुंबई से आप क्या बात वैसे आप आपको बता दूं कि आपका जो शो यहाँ पर आता है बहुत everybody loves it it comes here at seven thirty but from Monday it's the timings are shifting to to 6:30 so it's going to come from Monday to Saturday I believe every day on ZTV at 6.30 guys. Do not miss uh, the telecast. Please watch it. We like TRPs. I'm an actor from television as well. So I understand how TRPs mean so much. साढ़े छः ही देखिएगा रिपीट मत देखिए रिपीट भी देखिएगा सही कह आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी यही कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा वेलकम करने के लिए थैंक यू और अभी अभी एक आंटी ने मुझसे कहा कि पता है आरुषि जब तुम रोती हो ना तो हमें भी रोना आता है जब तुम हंसती हो हमें भी अच्छा लगता है सो so, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉम्प्लीमेंट कि कितना कनेक्टेड यू नो फील करते हैं लोग एक किसी कैरेक्टर से किसी किरदार से जो हम um, बहुत मेहनत करके शूट करते हैं और इतना प्यार मिलके बहुत अच्छा लगता है और not just Satrangi Sasural I you know got compliments for my very first show in my childhood Prithviraj Chauhan so बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने uh, हाँ। प्यार से अपनाया हर किरदार में मैंने जो भी निभाया है एंड इसी तरह प्यार करते रहिए और देखते रहिए मुझे और मेरे सारे शोज़ को और ऑफ़ ऑफकोर्स तरंगी ससुराल को so thank you so much thank you very much well ये सिंगिंग uh, और डांसिंग का शो है एंटरटेनमेंट का शो है तो मैं मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ आई यू कैन सिंग और you can dance so which one would you like to do Uh, the thing is, uh, I like to sing because I'm basically, I started my career from singing. Right. So I love to sing. Really? You started your career from singing? At the age of oh, five, nice. yeah. I learned classical. You learned classical. How good, yeah. Guys, can you give a huge round of applause for her? We would love, love to hear your voice. Uh, you're ready. I'm basically a fan of uh, old, old melodies, and I'm a very big fan of Kishore Da. So I would just like to say a few lines, sing a few lines. Absolutely. from One of Stage is my all favorite yours. songs. Yeah, Please bear with me. I don't have any riyaz, just just trying. Can you see? रात कली एक ख्वाब से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और कली का हार हुई क्या बात है how nice yeah. It's absolutely beautiful when you hear a girl's voice, no bias, but there's something so pure about when women sing. I absolutely loved it. Thank you so much. I truly hope you have a very, very good trip and you get a lot of love from these guys. And Satrangi Sasural does pick up the number one show on ZTV. And I wish you all the best. Thank, Thank you. you so much. Thank you very much. You know what's the one thing I love every time I'm traveling abroad is uh, जो इंडिया के बाहर सनसेट होता है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है so I don't know if you guys are seeing the sky behind it's very very nice